Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Mini Hoy estoy a punto de llegar a la estación de radio. Continuando con nuestra historia, una vez que el ejército de Hakuser se reunió sus hermanos se fueron a reunir en la selva tropical. Junto con sus demás compañeros de clase, quienes eran soldados. disfrazados de niña. Una vez que se aquí no. No vez que se de aquí, no. Llega a su escuela. Ve a sus compañeros de sus amigos de siempre. Pero desafortunadamente no encuentra a Gustavo y a los demás. Sin preocuparse, Ya sabía que a dónde irían ellos. Dice que después deciden, después de clase, Sakura Kinomoto le dice a, Shaoran y Enya que tienen que ir a la selva. A que llegue. Sakura, le, Sakura dice que después de clase tiene contemplar selva tropical para ver la reunión. Las clases terminan, Sakura y su amiga Tomoyo deciden ir ir a la selva tropical. junto con Shauran Saliendo de la escuela, Yuki, Yuki tú. a Sakura y me dice, Sakura, ¿por qué tan a la selva tropical es algo muy importante. Entonces, yo Llegando a la selva tropical, los chamanes le dicen, ¿a dónde tienen pensado ir? Sakura dice, venimos a ver en eso aparece Hiroshi y dice, eh, chamán, déjelos pasar. Son órdenes de nuestro señor Haku. Los chamanes dicen, con mucho gusto como usted ordene. Pasan recorriendo toda la selva tropical hasta que recorran al hasta que llegan al templo de Haku. ¿Dónde va? Allá. Arekusanda los recibe y dice, y se queda sorprendido y se tú también estás aquí. Así Sakura. Pasen los días. día al templo de Han. Una vez que llegan a Han, un niño ven a todos sus amigos reunidos. Y dice hemos llegado a tiempo. Ah, llegamos a que la reunión está. Entonces, gusta no, Helio, llegaron justo a tiempo. Los estábamos esperando. Los estaban esperando, dice él. Sí. Una vez reunidos, aparece un niño, precisamente llamado Haku. ¿Puedes, Jaco. Sí, yo soy Jaco. Pero no estoy en mi forma. En mi forma original. Tu forma original. Sí, así es. Todos los todos aquí estamos. Los sonidos aquí no estamos no estamos reunidos aquí, no estamos en nuestra forma original. Pero ahora que ya estamos reunidos, nos convertimos en forma original, dice el niño llama. Entonces la sorprendida se queda viendo, dice viendo cómo Haku y todos los demás toman su forma original. El de Haku era en forma de serpiente persona joven con un extraño traje de espadachín y con una y con una La forma de Orfeo era un, era un guerrero. Y la forma de Gea era la era, era la, era la diosa. eran unos soldados. Decía eh, entonces Hakul dice a Sakura, señorita Kinomoto, esta es nuestra forma original. Entonces, Pero Yukito también toman su forma original. Dice. Y su forma original de Kero y, Yukito ya, saben cómo es. Y dice Yukito. Ya que ya, ya dice, ya dice Quito transformado en chue. Ya que estamos en una reunión donde todos estamos en nuestra forma original, comencemos. Adelante, señor Haku, dice Y Haku dice, muchas gracias, Yuji. Se, convierte Bien. Él se convierte en el mago Glow dice, ya que estamos aquí reunidos, comencemos. Y decía Así es, jovenillo. Recientemente me he enterado me he enterado que los ejércitos ya están reunidos y ya estamos todos reunidos. Mi ejército también está reunido, lo cual implica iniciar la batalla contra, la, contra los siete demonios de la oscuridad. Una vez que el ejército de Haku. reunido ya se reunió, dice, tenemos que estar al pendiente por si esos demonios intentan atacar aquí. Dice, y dice, de hecho, podemos salvar este mundo trabajando todos en conjunto. No es así, señor. Haku le dice, así es, Yue. Entonces, un, mensajero, un mensajero de la, de Atlántida, dice, dice, Gran Haku, le tengo noticias. Los ejércitos de los siete demonios iniciarán su, su ofensiva la selva, ya vienen para acá. Eso me lo dijo mi señor loco. Gracias por pasarme el mensaje, le dice. Ya escucharon, soldados, a sus posiciones. feo, dice. Claro que sí, señor Jaco. Y le dice a todos los soldados, ya escucharon lo de Jaco a sus posiciones. Sí, sí, sí. Sí, señor Orfeo. Todos los soldados de Jaco toman sus posiciones. Todo el ejército de Haku y el ejército de Gustavo toman, sus posiciones de combate. Una vez ya con la ya sus posiciones, que sobre la selva tropical y el templo de Jakku. Eso es todo y nos vemos en la historia de Tongu. Hasta entonces.